चार नंबर छोड़ दो कुछ तो मत मेरे फैन कहाँ गई तो थे Watch out! out. Watch out! Marked a location. Bye, have a great time. What साला तीन करना Wait. इधर तीन पर नॉक किए हुए हैं बहुत अच्छे दिला रहे हैं Awesome. Last one Watch out! Watch out! A few inches later. Marked a location. मैं यहाँ से निकल जाए ऊपर तुम्हारे निकल जाए यहाँ से समझ निकल लूट कर रही है पाप के भंडारा के जैसे इसको उतार देगा जा सेक में जा सेक में थोड़ा सेक में जा सेक में बंदा हुआ सेक में जाना awesome oh awesome तो सेक पूरा एडवांस ले जा सेक में जाना ओह माय गॉड पीछे के पास सामने की तरफ पीछे अरे यहीं पर ग्रुप बंदे वहाँ सामने घर में उतर रहा हूँ यहाँ से पहले गिरी रहा हम बता रहा हूँ पूरा नुबरा बनता हाँ ये सामने देख ये सामने पर जो कोई तुमको बोल रहा है अगर आप जा रहा है हर अगर आप जा बताया तुम तो ना वहाँ नहीं रह पागा अरे बाकी वहाँ नहीं है पूरा लेफ्ट जा पूरा लेफ्ट और लेफ्ट और लेफ्ट और लेफ्ट लेफ्ट करो नीचे से और लेफ्ट मैं यहीं पे मतलब रहा यार लेकिन भाग गया नहीं यार छोड़ मैं यहीं पे सो जाओ मार दिया तुम्हें अंदर जाओ बहुत सामने पे जा मैं की बोल रहे अंदर जाओ मार Get in the car.